Я народний депутат України Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу. Я хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували їм, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим, порядним людям, людям світу, які підтримали і мене і Україну. Я хочу попросити вибачення Путіна.